Avec moi Avec moi, ok Ça dit comme ça. Esclave, esclave. Avec moi. esclave, esclave. Vous vous entendez plus fort. esclave. Ok, plus fort, plus fort. il peut faire la coléo, la de la ça fait comme ça, les mains, les mains en l'air, on peut le voir, je veux le voir. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Allez, tout le monde, tout le monde en l'air. Ah, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, fait comme ça. On y va. the